اخبط رجلك جامد على الارض وهز الدنيا ما تفكرش انك تزعل تاني حتى لو ثانية واعرف ان قلبك الحديد دم دم ابدأ حلمك وعيش من جديد دور على حاجة جوا نفسك هتلاقي قوة تهد يأسك دور على حاجة جوا نفسك هتلاقي قوة تهد يأسك احلم احلم انك تكون كتير في السماء احلم انك تكون موسيقار والحانك نسمع اجمل غناء احلم انك تكون دكتور او مثلا رسام مشهور احلم واعرف ان قلبك حديد دمدم ابدأ حلمك وعيش من جديد دور على حاجة جوا نفسك هتلاقي قوة تهد يأسك دور على حاجة جوا نفسك هتلاقي قوة تهد يأسك واحلم احلم انك رجلي فوق جناحك وطير في السماء أحلم إنك تكون دكتور أو مثلا رسام مشهور احلم